mu sitori ze tuyina olunaku olwaleero omwana mulenzi gurunaid eh, alabika nga ate era avudde mu tns era nga amaze okunyuka mwana mulenzi jeff chiwa ate era amawulire amala agenyedde okuba nga nkubuulirako eh, mwana mulenzi oba mwana muwala azawi essaawa eh, zino ali lubuto lwa myezi ki lwa bbanga ki omusajja yaani era ateekateeka kukola ki byonna ogenda kuba nga obimanya nate era mu mbooza eno bwebale nnyo okuba nga otugoberera ku mukutu guno kwoli okuba nga obuwuliriza n'okuba nga otufolowinga mu buli kimu okola kyamanyo nnyini ddala mbeebaza nnyo emirimu gye mukola abasinga muli eyo mukakalabya muli dubai muli kola muli kukyeyo bakadama ne basekadama mwenna mwe balikwasaganya ate era mukola eddala ekintu ekirungi nyo nnyini ddala sigenda kulya budde sigenda kuwanvuwa nnyo nnyo kaŋŋende ddala ku nsonga kuba ebisinga mubimanyira buli mboozi gye tuba tulesa muba mugitegedde nga mugimanyi so le tujja kgenda mu maaso kati kambawe kugaana amawulire aga mwana mulenzi gurunedi ah, gurunedi ono eh, yavuddeyo naaba ng'ate era ayina embeera gy'ataddewo ku maneja we jeff chiwa era nga kigambibwa nti jeff kiwa yalabye nga tajja kusobola kugenda mu maaso na kukwasaganya gruned kyava asalawo abe nga ate era amuwumuza okuva mu tns ah, okuviira ddala ku nesoosi zaffe eziri mu tns ah, kigambibwa nti jeff kiwa azze ng'agoberera gulunedi okusinziira ku mbeera gy'abadde eyisaamu ennaku zino era ng'agamba nti mwana mulenzi gulunedi ye muntu afolowinga nnyo ebintu by'abakyala era ng'ayagala nnyo ensonga z'okugenda mu maaso mu mukwano n'abakyala era nga bano bashuga mami akileiminga nti gulunedi Ah, ennaku zino abakyala bamuteekamu ssente betwandiise ba suga mami era nga bamugulira nemmotoka gyennaku zino gyali mu kubonga oba gyali mu kuvuga emanyikiddwa nga mercedes bens ekika ekya formatic ngaera ennaku zino omwana mulenzi gyagyogeramu atakomye ah, okwo atwenvezi ah, nti abakyala bano bagenze maaso ne baba nga ate era bamusigula okuba nga bamuteeka ssente mu music we era nga bongera okuba nga bamupushinga era n'agamba nti ensonga endala yakuba nti akozesa nnyo ebiragalalagala era nga yeetanidde nnyo okubanga akozesa drugs era ngaekyo gegamu ku mateeka agagezaako okuba nga gakontana ne tns okubanga ogirimu tugikeko emabega era mwana muwala pinki e, eh, yali agobeddwa mu tns e, eh, gwali mwaka gwa 222 yali agobeddwa mu tns lwa nsonga yakubanga akozesa ebiragalalagala e, era nga n'ensongera yali kuba nga ayingiza abasajja mu nyumba era kino kyagenda mu maaso nekiyinza jeff kiwa n'asalawo asooka mu buwumuze wabula ate oluvannyuma bamala ne baddiŋŋana eh, naddamu okuba nga amanagingibwa under ah, tns newakubadde abasinga bagamba nti ebiseera ebisinga bakola ebintu bino nga batekawo stants okubuzaabuza amawulire oba okubaako byebapushinga nga music waabwe sometimes babawo ne projects empya ze baba bakoze okubaako byebapushinga naye ku nsonga ya gulunedi kino kikakasiddwa nti guluneedi alabika yafunye ne manaje omupya e, yafunye manaje omupya agenda okubanga amumanaginga era nga takyetaaga nnyo buyambi bwa jeff kiwa abasinga abo banga weerabiddeko jeff kiwa tujjukireko jeff kiwa ye manaje akyasinze okubanga akuguka mu kazannyo k'okumanaginga abayimbi mu music industry era nga yagenda maaso n'asitula mwana muwala shiba ne bakabakko bona bona batandikira mu tns okubanga bamanyikiddwa so shiba bwe yagenda maaso neyeyawukana ku tns n'asalawo ajoininge oba recruitinge mwana muwala pinki era pinki bagenda maaso ne bamutambuza ebbanga bakuba ku nyimba omwali picca nga ono baalukuba ne mwana mulenzi grenade era nalwo lwatambulako nnyo nnyo ne luhiatinga so grenade abadde n'enyimba ezibadde zitambula ennaku zino omuli tuli babandana era lwasinza okuba nga lumukolera nnyo nnyo ku social media ne ku industry ye oba karia ye ya music nga bwayimiridde omuyimbi kino kyekyasindikiriza ndowooza ne bashugamami abamu okuba nga bongera omumeza amalala Eh, ne bamuyiwamu benzi eh, formatic emotoka empya okusaako n'okumusuubiza okuba nga bagenda kuba bateeka ssente mu music we so mu mawulire amalala mwana muwala ah, zawi ah, zawi tumumanyi bulungi mukyala enkula ye mugimanyi era nga neneeyisa ye mugimanyi ah, mukyalo ono muyimbi okuva mu brand emanyikiddwa nnyo era ekyasinza okumanaginga abayimbi okutuukira ddala ku international level eya swangs avenue era nga mwana muwala azaayo ono emabegako yategekawo concert ye naye okusinziira ku mbeera eyeeyisibwamu kigambibwa nti azawi ali lubuto era nga olubuto luno luli mu bbanga lya myezi musanvu ku munaana Eh, okusinziira nti azabe oluvannyuma lwe yava mu showye eya eh, concert gyeyategeka abadde takyalabika nnyo nnyo mu bintu byamawulire abadde takyatannafulumya nnyo nnyo music okuvaluvannyuma lwokuba nga yasembayo kulizinga albamu yaliko ennyimba ezawererako ddala saabadde takyali so nnyo nnyo popula mu bintu bya mawulire oba ku industry ya music awo ng'ogjeko n'ekyo aswangiza vincent yabadde yakasayininga omuvubuka oba omusajja omuyimbi gwe basoose eddala okusayininga mu indasitule yaabwe oba mu brandi yaabwe nga kino kyongedde okakasiza ddala nti azawi ah, ateekeddwa okuba nga ayina obuvunanyizibwa bwakwasaganya eyo obumukwesa okuba nga talabika eri ensi oba eri kamera era nga soses ezimu zetwesiga bagenze mu maaso ne bagamba nti azawi ah, yandiba nga ali lubuto nembeera gye bamulabamu ennaku zino neneeyisa ye gyeyayisamu ennaku zino era nga olubuto luno luclaiming okuba nga luli myezi musanvu oba myezi munaana so katongere okumusabira kubanga ye mwana we asookedde ddala eh, kwagenda okuba nga azaala ye mwana we asookedde ddala ddala eh, jjukira nti amanya gaazawe ye mwana muwala priscilla zawedde era nga life background ye mugimanyikira abasinga teyali nyangu okusinziira nga bwe yannyonnyola era ne watuusa awo waali so katongera omusabira abe ng'asobola okuka bulungi nate era ah, mu mboozi ezo sijja kuwanvuwa nnyo naye nga nkwebaza okuba nga otugoberera n'ogenda mu maaso nate era nga otusharinga n'okulikinga abatuteekamu ssente mujjukire nti tulinako biva organic nga ne basangibwa okwa access building erubaga eh, bakubireyo ku ssimu epost oba akapande kali awo wansi enamba yesimu ya bivaweri osobola obakoonako ne bannaffe abaja e events abakola emikolo video production live streaming n'ebirala byonna byonna ebyekuusa mu tuluba nokuba ekifaananyi ekirungi so katwongere okuba nga tukuweereza wekumire ku mukutu